Gràcies, senyor president. Aquesta moció és, com altre, tantes altres mocions presentades pel Partit Popular, un mer brindis al sol. I ho és perquè no precisa res més enllà de felicitar al govern i donar-li un colpet en l'esquena al sector de l'economia social. Moltes gràcies. Amb el text presentat pel Partit Popular, el govern no ha d'assumir cap responsabilitat ni cap compromís concret no té obligació de fer ben bé res i tampoc no s'aporten ni els mitjans ni els recursos per donar suport a l'economia social. És, per tant, un text que per si mateix no serveix ni als interessos del sector ni del conjunt de la societat. La principal utilitat d'aquesta moció és tractar de fer-li un rentat de cara al Partit Popular després d'haver-se passat els últims cinc anys aprovant decenes de lleis antisocials el que fa tan superficial aquesta moció és que deixa completament de banda el context social i econòmic en què s'han de moure les empreses i les organitzacions de l'economia social. No es fa cap valoració de les dificultats que han de viure aquestes empreses i organitzacions en el seu dia a dia. Cap referència, per exemple, a les restriccions del crèdit o al fenomen de concentració del sector financer que s'ha produït en els darrers anys i que ha posat en serioses dificultats a les cooperatives de crèdit. Cap comentari sobre les taxes inassumibles de pobresa i de desigualtat que contrauen la demanda interna. Una dada en aquest sentit. 13,3 milions de persones en aquest país estan en risc de pobresa i d'exclusió social, el 28,6% de la població. I no es fa en aquesta moció tampoc cap referència a les retallades socials que han tocat de ple al sector de l'economia social i han lastrat, per tant, la seva activitat. Crec que entre nosaltres i el Partit Popular hi ha una diferència de fons a l'hora de concebre el paper de l'economia social. Amb el Partit Popular el sector està condemnat a ocupar un rol perifèric en l'economia, a centrar-se quasi exclusivament en l'assistencialisme. Al contrari, nosaltres considerem que l'economia social ha de tindre un paper fonamental en el desenvolupament d'un nou model productiu per a aquest país. I l'ha de tindre almenys per tres raons. La primera d'elles és perquè proporcionen unes condicions laborals millors per als treballadors, uns salaris més elevats, una estabilitat dels contractes superior i una participació més democràtica en l'organització de les empreses. La segona raó és que la qualitat i la seguretat dels béns i serveis prestats per les, per les empreses del sector de l'economia social són més satisfactòries per als consumidors. I en tercer lloc, perquè aquestes empreses permeten l'incorporació al món del treball de milers de persones que d'una altra manera se'n veurien excloses. Vull aprofitar aquesta intervenció per fer un exercici de memòria. Bona part del sector de l'economia social veu de la tradició del cooperativisme i del mutualisme obrer de mitjans del segle XIX. S'inspiren en les experiències dels tallers i de les fàbriques col·lectivitzades, de les cooperatives d'ensenyament, dels grups de consum, dels ateneus, etc etc. Tanmateix, al llarg dels anys s'ha tractat d'esborrar la memòria d'aquestes experiències per despolititzar-les, per a que prescindisquen del que és una de les seues característiques fundants, és a dir, la reivindicació i la pràctica d'una altra manera d'organitzar les relacions de producció i les relacions de consum. I justament això és el, que, és el que nosaltres volem preservar i posar en valor. Nosaltres volem posar en valor i ser llegat, i no només com una part significativa de la nostra història, sinó projectant-la també cap al futur, com una manera de construir una economia més democratitzada que estigui al servei del benestar de totes les persones i no dels beneficis d'una estreta minoria de privilegiats. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra senadora Senasa.